हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है अब वर्ड में सवाल ये है कि क्या हाइड किया जा सकता है किसी भी वर्ड को पर्टिकुलर वर्ड की अगर बात करें तो क्या हम उसको हाइड कर सकते हैं देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है MS Word is a kind of word processing software अगर मैं प्रोसेसिंग को हाइड करना चाहता हूँ तो हमें क्या करना है ठीक है प्रोसेसिंग को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली फॉन्ट पे चले जाइए फॉन्ट कहाँ मिलेगा आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको फॉन्ट वाला सेक्शन मिल जा रहा है और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट वाला पूरा डायलॉग बॉक्स ही ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिडन दिया हुआ है तो बस आप इसी हिडन पे क्लिक कर दें ठीक है जैसे हिडन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए प्रोसेसिंग जो है हाइड हो गई ठीक है अभी आप इसको लेके आना चाहते हैं तो क्या कहानी है लेके आना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे क्लिक कीजिए ये जो फॉन्ट वाला सेक्शन है यहीं पे क्लिक करना है कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं चलिए कंट्रोल डी प्रेस करके दिखाता हूँ यहाँ पे लिखिए कंट्रोल प्रेस कीजिए और डी प्रेस कीजिए तो जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और फिर आप ये जो हिडन वाला सेक्शन है इस पर दोबारा से क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अभी वापस नहीं आया हुआ है वापस कैसे आएगा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे ये हिडन है अब फिर इसको अन अनहाइड uh, कर दीजिए और ये देखेंगे कि ये प्रोसेसिंग वाला जो वर्ड uh, था वो वापस आ गया यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना हो तो हाईलाइट कर सकते हैं तो क्या ये पूरे के पूरे सेंटेंस पे भी लागू हो सकता है तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद हिडन पे क्लिक कर दीजिए जैसे हिडन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये पूरा हाइड हो चुका है देख सकते हैं पोर्सन और यहाँ से जा करके और आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो है अनहाइड जो टिक है उसको अनटिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिएगा तो ये वापस आ जाएगा कुछ इस तरीके से तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग